Eh, hele fijne zondag. Zondag is het. Ja, goed weekend. Heel leuk. We zijn... Uh, het is zaterdag. zaterdag? Ja, maar als het filmpje op staat niet. Het filmpje is zondag. Het is vandaag zondag. Laat je niet gek maken. We zitten in de auto onderweg naar Deventer. Naar uh, eh, uh, Justian, Cindy en natuurlijk ook Jaden. Ehm, we zijn ongeveer halverwege. We rijden nu... waar rijden we eigenlijk? Flauw idee. Voor mij bij Soest. Of niet? Soest, Soesterberg. Daar ergens. Dus, maar we zijn er over ongeveer een, eh, een half uurtje. Dus ehm, gaan we even eh, onze Disneyland eh, avonturen ehm, ja, delen met ze. of onze fotoalbums hebben bij ons. En, gewoon even gezellig samenkomen als vloggers onder elkaar. Even een leuk, leuk onder Dus Dus we zien jullie zo meteen daar. Ik ga nog even op de weg letten. voor de gezondheid ook niet. <laughs> Hebben jullie Ventolin? Ik ben er vandaag al zeven keer op de net geweest. Goed hè? Ik kan het goed hebben, dan kunnen we het, laten we het daarop Goeiedag. Hey, hallo. Jorn, ik heb het red. is er ook, uit. Wat een komt dit nou. oh. <laughs> is normaal nooit verlegen. Ik geef het 10 minuten, dan is dat vast weer over. Vast wel. Hij is ook net wakker. Ja. Wow. Mama helpen. Oh, je hebt hem ook Ja, ja, Vlogception, hallo. Ik heb tegenlicht, dat is niet eerlijk. Nee. Dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Ja. Kijk eens. Daar hebben we last van. <laughs> Nee. We hebben nog altijd de hoge naar beneden, want het schijnt zo makkelijk naar binnen. Kijk. Zo. Hij gaat het ineens netjes over. <laughs> ik, ik voel een timelapse. Ja, ik kan. Kijk, Doe maar, Jaden. Gewoon open scheuren, joh. Gewoon open scheuren. Gewoon oh. Kijk, zo. Oh, volgens mij zie ik al wat je... Ja, dat vind je wel mooi. Wat is dat, Jaden? Wie is dat? Oh. Oh, ja. Alsof ze je kennen, hè? Oh ja. Oh, dat is leuk. Dan kan je, kan je auto's Oh, eh, stickers. Is dat tof of is dat tof? is mooi, hè? Mooi, hè? <laughs> Wat is er? Ja, die heb je al gehad, die stickers, ja. Die heb je al, weet ik niet. Je, hebt toch die stickers, hè? Dat is mooi. Dat is leuk. Dat is heel gaaf. Ik zag een... Uh, eh, zo zitten er vormen in, van de auto's. Ja. Oh, dan kun je gewoon zo... Oh, dan moeten we jou wel leren, deden. Dat is wel mooi. Oeh. Zie je dat? Dat is gaaf. Ja, ja, dat weet je wel hoe dat moet. Ja, dat weet je wel, hè. <laughs> Kun je de ruis te plakken, hè? was het alweer? Het is ondertussen eh, eh, kwart over acht. We zijn alweer onderweg naar huis. Eh, <laughs> het was iets te gezellig om te vloggen. Dus we hebben eerlijk gezegd, nou ja, wat jullie net gezien <laughs> hebben. Het cadeautje van Jaden is het enige <laughs> wat we hebben gevlogd. Sorry! Dus het is een wat kortere vandaag. het is zeker voor, voor herhaling vatbaar. We gaan het zeker vaker doen. Ja. Echt super gezellig. Mocht je niet weten wie ze zijn, All in One Family. Ik zal de link eh, hieronder in de omschrijving zetten. Ehm, super bedankt voor het kijken. Vergeet ook onze giveaway niet. We hebben een giveaway en we hebben op dit moment nog maar 12 deelnemers. Ik bedoel, de kans dat je wint is gewoon super groot. Twee Efteling kaarten geven wij weg. Eind mei is de trekking. Dus je hebt nog eh, ongeveer eh, plus minus 28 dagen. Het is niet helemaal het einde van mei. Zeker doen. Super bedankt voor het kijken. Sandy komt er ook nog even in. Top, dankjewel. Uh, tot de volgende keer. Een hele fijne avond. Doei. I might be wacky, but I wanna play. I'm your best friend, you can get away. I deserve a treat, cause I'm a fluffy babe. I got hair.